ကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကျောင်းမှာပါအဲ့ကလေးဒီအဲ grade 2ပေါ့နော် grade 2 grade 1စမ်းစထားလေးอ่ะကျောင်းမှာအတန်တမ်းမှမထွက်ဘူးအတန်ထွက်ကိုမထွက်တာအဲ့တော့ကလေးဒီစာတင်တဲ့ခါမှာလည်းတည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတန်လုံးဝမထွက်ဘူးလိုက်ဆိုဆိုလည်းသူမဆိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မိဘကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်မိဘကိုခေါ်တွေ့တဲ့ခါမှာမိဘအရန်အံ့ဩသွားတယ်ဟင်းတဲ့ဟုတ်လားတဲ့အိမ်မှာတော့ပြောလိုက်တာတိချက်ရဲတဲ့ဆိုတော့ तू က ကျမတို့ကမယုံပေါ့မဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုမပြောတာပါကျမကိုယ်တိုင်လည်းတွားကြည့်ပါတယ်အတန်းပိုင်ဆရာမရောအတန်းဆရာမတွေရောအတန်းနှစ်တန်းစလုံးပေါ့နော်ပထမတန်းရောဒုတိယတန်းရောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ကအမှဗီဒီယိုပြတယ်ကျမ तू ရိုက်ထားတာပါဆိုအမလေးခါလည်းမှပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဆိုတာတွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာအတန်ပြောလားဆိုတော့ခဏထိလည်းမပြောသေးဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေသူတို့ရဲ့ဟိုဟို တခုခုပေါ့နော်လျှို့ဝှက်ချက်တခုခုပေါ့အကြောင်းမှမပြောချင်ဘူးဘာကြောင့်မပြောချင်တာလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ကျမတို့အခုတက်ထိတော့အဖြေရှာလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကလေးအတွက်ဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လည်းကလေးကိုဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတယ်အိမ်မှာကောင်းကောင်းစကားပြောတယ်ကျောင်းမှာလည်းစာတွေလည်းလိုက်နိုင်တယ်စာတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတန်တာမထွက်တာသူစိတ်ထဲကလိုက်ဆိုနေတယ်ဆိုတာတော့သိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစောစောကပြောလိုက်တာကအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ အပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာအပြင်သူ use to မဖြစ်သေးဘူးလေတချို့ကအပြင်ကြတော့ तू မပြောချင်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုသေးပေါ့နော် personality ကလေးတွေမှာ personality လည်းကွဲကွဲပါတယ်တချို့ကကျတော့ဟိုသူများကိုဖော်ယူတာပေါ့နော်ကျမအိမ်မှာဆိုကျမမြည်တွေ၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရန်ဖော်ယူတာပဲသူတို့26လမ်းမှနေတယ်ဟိုဟိုမုတ်စစ်ကြီးနဲ့ကလားကြီးလဲသူကနှုတ်ဆက်လိုက်တာပဲဟိုအရှိကဆိုဒီဟို အဆောင်ပေါ့နော်ဒီလုံုံကြီးအဆောင်ကြီးဆိုတော့ဥဥဆိုဥဥရဲရဲသူကအကုန်လုံးကိုတွေးသမျှတလန်းလုံးမှာသူလမ်းလျှောက်သွားတယ်အကုန်လုံးကိုသူနှုတ်ဆက်သွားတယ်ဒါလည်း very social ဖြစ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်နောက်သူ့အကိုကြတော့လုံးဝမပြောဘူးသူ့ကတော့အပြင်ထွက်ခတ်တည်တည်ပဲအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်။ဇာကလေးရဲ့ personality ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။နော်အဲကိုကြီးကိုသေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုသေးတချို့ကလေးတွေဒီဖော်ရတတ်တယ်တချို့ကလေးတွေဒီစကားမပြောဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်။အိမ်မှာ ပြောပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကြရင်တော့သူတို့ပြောလာပါလိမ့်မယ်နောက်သူတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောဆိုဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ social skills တွေပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာသူတို့လေးတွေဒီစကားလေးပြောလာပါလိမ့်မယ်အပြင်ကိုလည်းကောင်းကောင်းဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ် CFM caring for well-being